තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒවම් මේ සුතං ඒකම් සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති 제තවනේ අනාථ පින්දිකස්ස ආරාමේ තේන ගෝපන ගමයේන චන්දිමා දේව පුත්තෝ රාහුනා අසුරින්දේන ගයිතෝති අතකෝචන් විමාදේවබුද්ධෝ භගවන්තන් අනුත්සරමානෝදායන් වේලායන් මංගාකම්මබාසි නමෝදේ බුද්ධවිරත්තු විප්‍රමුත්තෝසි සබ්බදී සම්බාධ පටිමන්නෝති ලස්සනේ සරණම් පවාති අතකෝ භගවාචන්දිමන් දේව පුත්තම් ආරබ්බරාහුම් අසුරින් සංගාතා පච්චභාසී තථාගතං අරහන්තං චන්දිමා සරණං අතුරාව චන්දං මුඤ්ඤස්සු බුද්ධාලෝකානුකම්පකාදී අතකෝ රාහු අසුරින් චන්දිමං දේව පුත්තං මුංචිත්වා තරමාන රූපෝ යේන වේපජිත්ති අසුරින් දෝතේ උපසංගමි උපසංගමිත්වා සංවිග්ගෝ ලෝම අට්ඨජාතෝ ඒකමං අට්ඨාසී ඒකමං वञ्चिताङ्कोराहुम् असुरिन्दम् विपचित्ति असुरिन्दो गाताय अद्य पासी සීලං විග්ගරූපෝ ආගම්ම කින්නු බීතෝව දිට්ඨසීති සත්තදාමේ බලේ මුද්දා ජීවං තෝන සුඛං ලබේ බුද්ධගාථා බිගීතෝ වීනෝ චේ මුන්දේය චන්දිමං